Leute miteinander, ich freue mich sehr, dass Sie mich in der Herbstsession begleiten. Packen wir es an, gehen ins Bundeshaus. Herr Bundesrat, Frau Bundesrätin, meine Damen und Herren, die Deindustrialisierung der Schweiz entgegenzuwirken, ist es zwingend nötig, dass die Schweizer Wirtschaft ihre benötigten Ressourcen ebenso effizient und kostengünstig beschaffen kann wie ihre Konkurrenz im Ausland. Während dies in vielen äh, Bereichen heute der Fall ist, herrscht im Erdgasmarkt immer noch eine monopolistische Struktur mit Infrastrukturen, wessen Nutzung bis dato gesetzlich kaum geregelt ist. Ich danke dem Bundesrat für die Beantwortung meiner Interpellation. Dies ist aber aus meiner Sicht unbefriedigend. Ich ersuche den Bundesrat, bedeutend schneller und dezidierter vorzugehen, damit auch die Gefahr der Deindustrialisierung gleichzeitig entgegenzutreten ist. Nach der Behandlung im Ständerat, wie zufrieden sind Sie mit dem Resultat? Ja, ich bin grundsätzlich zufrieden. Bundesrätin Doris Leuthard hat äh, mich in den meisten Punkten bestätigt und äh, sie hat jetzt aber versprochen, dass es an die Hand nimmt, der Bundesrat. Aber ob es schneller geht oder nicht, das wird sich weisen. Selbstverständlich bleiben wir jetzt am Thema dran und versuchen, das Bestmögliche für die Schweizer Wirtschaft herauszuholen.